мен қазір келемін болат қалыңыз қалай рахмет тәуірмін үйге қашан шығарасыздар асықпаңыз ағзаңыз бір қалыпты жұмыс істей бастаған соң үйіңізге қайтарамыз мен сізге бір жеке шаруамен келіп едім иә дәрігер айта беріңіз мәселені шешуге көмектесе аласыз ба енді қолымнан келгенше көмектесемін біздің жұмыс адамдарға көмектесу ғой қазір Әлі, тайыр қалың қалай бір жұмыс бар қазір саған бір адамның номерін жіберемін сол адамға көмектесіп жібер жарай ма жақсы сізге дәрігер өздері хабарласады рахмет сізге сізге өмір бойы қарыздармын дәрігер оларға кешке барамыз деп айт сосын ескертіп қой жандосқа бір нәрсе болса басқаша сөйлесеміз түсінікті ғой мен алтын шашқа кеттім о кешке қонақтар келеді дайын болыңдар өзгеріс байқалмайды көп уайымдамаңыз жүрегіңізге әсер етеді жарайды дәрігер міне рахмет жүре ғой балам сен мына жерге отырып мультфильм көре ғой жарай ма Mierda? Me ha gastado mucho tiempo серуендеп қайтамыз ба адамға тәңір нұр берсе де ерліктен жеңіліп қал далада жаңбыр ғой мейлі мен де осы сұраққа жауап іздедім жарайды ағай не жазып жатқаныңызды білуге бола ма қол шатырды аласың ба иә болмаса болып тұр жан кешірші мені сенікінің бәрі дұрыс таңертең ұйқыдан тұрған кезде жанымда жоқсыңдар қатты қорқып кеттім енді жандарыңда жиі боламын деп уәде беремін келісті мүмкін демалыс алып шетелге барамыз теңізге барсақ қалай қарайсың Sev Damir kendini. Hı? Bıraksana Ali, dolta kişilik önce olsun. Sındım. 근데 근데 들고 다니 계시자도 이거 없거든 나인 몸 어디 멋있니? сізге кіре менің атым тайыр болат болаттың өтінішімен келдім бір жағдайға тап болғансың ба иә сіз мені қайда таптыңыз ол менің жұмысым түсінікті ішке кірейік кіріңіз сәлеметсіз бе сәлеметсіз бе сіз құралай қалиевасыз ба иә кешіріңіз сіз мені танымайсыз мен екеніңді білген бойда сені іздеп келдім мүмкін сіз шатастырып тұрған шығарсыз түсінем түсінем сіздің анаңыздың аты жөні қалиева айгүл мақсұтқызы 1975 жылы туған солай ма талғар қаласында тұрған оң жақ бетінде кішкентай меңі бар Иә. Сіз оны қайдан білесіз? Біз жақын дос болғанбыз. Қайран жастық. Мен сізге бәрін түсіндіріп берем. Жүріңізші, сыртқа шығайық. данияр мәселенің мән жайын маған түсіндіріп айтып бер ары қаратай шешуге көмектесемін бір жақыныма қауіп төніп тұр өтінемін бұл әңгіме екеуміздің арамызда қалсын жағдай түсінікті әлгі қоймаға жерде өзім көрсетемін кешкісін сағат жетті, көлік жібереді құралай түсінемін менің келуім сен үшін күтпеген оқиға мен де есеңгіреп қалдым қызым бар екенін білмедім сізді анам екеумізді тастап кеткен дегеннен басқа ештеңе естіген жоқпын мүлдем ештеңе естіген жоқсың ба кезінде бізді тастап кеткен екенсіз енді не үшін келіп тұрсыз қызым бар екенін білген бойда бірден осында жеттім оны сізге кім айтты атаң айтты өзі неге келмеді аман ба әйтеуір аман аман таңертең үйлерге соққанмын кішкене ауырып тұр екен ертең ауруханаға өзім соғам деді мұнда не үшін келдіңіз сұп сұлу болып өсіпсің жас кезіндегі анаң секілдісің оның қандай болғанын білесің бе жоқ мүлдем есімде жоқ мен кішкентай болған кезде қайтыс болған екеуміз алғаш рет танысқанда мен жиырмада ол он сегізде болатын мен көрші ауылда тұрдым анаң базарда алма сататын алманы содан алушы едім сөйтіп жүріп араласып кеттік бір жылдай дос болып жүрдік сосын мен мәскеуге университетке оқуға түстім ана екеуміз мен қайтып келген соң үйленетін болып келістік бірақ анаңның аяғы ауыр екенін білмеппін білген жоқсыз ба әлде мүлде білгіңіз келген жоқ па мен екі жылдай үздіксіз хат жаздым жауап болған жоқ басқа біреуді тауып алған деп шештім бақытты болсын өмірлеріне араласпай ақ қояйын дедім анаңды еш уақытта ұмытқан емеспін тағдыр қайтып осы жаққа мені алып келді енді не істемексіз осының бәрі не үшін керек сізге құралай сен менің баламсың қалған өмірімізде араласып тұрайық кешігіп қалдыңыз менің жүрегім ауырады қанша өмірім қалғаны да белгісіз сондықтан өз отбасыңызға барыңыз маған сіздің әкелік қамқорлығыңыздың керегі шамалы құралай өтінем қашақтамаш мені европаның ең үздік емханаларында таныстарым бар мүмкін соларға қаратамыз ота жасауға келмейтін жүрек ақауы дегенді естігенсіз ба? жоқ менің жүрегім кез келген сәтте тоқтап қалуы мүмкін ота жасауға келмейді маған донор керек ал донорды мен сияқты күтіп жүрген адамдар қаншама сондықтан бұл бір ғажайып ол, ғажайыптың мүлдем болмайтыны белгілі өмірімде талай ғажайып нәрселер болып еді бүгін сені тапқаным сол ғажаптардың біреуіне қосып қоюға болады құралай айтшы мен не істей аламын менің қолымнан не келеді сіз мұнда көлікпен келдіңіз ба иә онда мені атама апарып келесіз ба маған анам туралы айтып беріңізші менде тек бірнеше суреттері ғана бар атам анам жайлы көп айта бермейді анаң өте жақсы адам болатын үнемі біреуге көмектескенді жақсы көретін бір күні кешкісін қыдырып шыққанбыз сөйтсек көрші аулада бәрі шулап жатыр екен бұл не болды екен деп барып қарасақ жаңа кішкентай күшік құдыққа түсіп кетіпті анаң бірден аяғын арқанмен байлатып құдыққа түсті де жаңа кішкентай күшікті алып шықты иесінің риза болғаны соншалық анаңа күн сайын шабдал апарып беріп тұрыпты мен анаңды сүйетінмін шын сүйетін анамды шын сүйсеңіз неге қайтып келмедіңіз білесің бе ғашықтық сезімі деген өзіңді мүлдем ұмытып сүйгеніңді ғана ойлау соның бақытты болуын тілеу мен оған кедергі болатын шығармын деп ойлағам. сөйтсем қателескен екенмін бірақ сені тапқаныма қуаныштымын құлыным ау құлыным ау айналдым ауруханадан қалай жіберіп жүр сені сізді сағынып кеткен соң келдім берік аға апарып келем деген соң санжысма берік жүр үйге кір рахмет ата сіз не істеп жатырсыз құлыным ау мына шарбақты жаңалап қояйын деп сен ауруханадан келгенде жарқылдап күліп сені қарсы алдым деп жаңадан жасап жатырмын сізді ауырып жатыр деп еді ғой менің жасымда ауырмайтын жерің ауырмайтын күнің болмайды иә әкеңіз көмектесейін <laughs> жиырма жылдан бері қолыңа балға мен балтаны қалай ұстауды ұмытып қалған шығарсың а ә? <laughs> күрек ұстамаған қол ұмытпай ма қойыңызшы балға ұстау велосипед айдаумен бірдей ғой қолыңа бір ұстасаң өмір бақи ұмытпайсың <laughs> ал кәнеки мен үйге кірейін ата жарайды құлыным ата ау сіз неге берік аға бізді тастап кетті дедіңіз ол маған анаңның аяғы ауыр екенін білген жоқпын оқуға кеткенмін деді құлыным ау мен бұған да анаңа да әуелі үйленіңдер дедім тыңдады ма құлақ асқан жоқ өз білгендерін жасады мен екі жыл өзік хат жаздым айгүлден жауап болған жоқ айгүл сені қорқып қашып кетті дейтін мен қайтып келем, сосын үйленем деген сенен келген хаттарды жыртып жыртып өртеп жібереді неге анам сізді үлкен қалада жаңа өмір бастайды деп ойлаған бақытты болады деп шешкен әттең ертерек білгенімде ғой қолда барда алтынның қадірі жоқ қолдан кетіп қалған соң өкіндім ай әр нәрсенің қадірін кезінде біле бермейміз ал білген кезде кеш болып шығады осында бірер күн қала тұрсам бола ма қалаға барғым келмейді туған жерімде біраз жүре тұрайын сізге де шарбақ тұрғызуға көмектесейін ертең ауруханаға бірге барармыз жарайды қалың келсе қала ғой орын жетеді рахмет ата сағат қанша болды төрттен он бес минут кетті менің ауруханаға баратын уақытым болды түскі емге кешіксем данияр әлімханұлы рұқсат рұқсат болса тұрайық иә онда ертең өзім барып қайтамын жарайды сау болыңыз алтыным берік ол саған бәрін айтты ма иә жиырма жылдан астам уақыт көрінбей кеттің оның менен басқа жанашыры жоқ ал мен қанша өмірім қалды ол бір құдайға аян ендігі жерде оған жақсы әке болуға тырыс әрине оның алдында онсыз да кінәлімін жалғыз Не? жолдарың болсын Тама апарғаныңызға рахмет мен орталықта қатты сұраймын. ал жанында жататын әйел болса кеше қайтыс болды дәрігерлердің айтуы бойынша жүрегі тоқтаған екен мені де дәл сондай өлім күтіп тұр ол әйел өлерінде өзінің бақытты екенін айтты оның айтуы бойынша барлық армандары орындалған екен ал сенің арманың қандай менің арманым теңізге бару және де шет елдерге барып көне қалаларды көру ол жердегі адамдардың қалай өмір сүретінін көргім келеді бірақ үлгермейтін сияқтымын айтыңызшы сіз европада жұмыс істедіңіз ғой ол жердегі адамдар қалай өмір сүреді алғаш рет шетелге барғанымда мүлдем басқа әлемге келгендей сезіндім өзімді Адамдары бір біріне күліп жүреді ал мен алысқа барып көрмеппін сурет мектебінде оқыдым қалада атам екеуміз базарға барамыз ол жерде біз алма сатамыз мүлдем еш жаққа барған жоқсың ба жоқ бүгін ауруханаға бармай ақ қойсаң қайтеді бүгін білмеймін емдеуші дәрігер онсыз да маған ашуланып жүр не үшін бірнеше рет күн тәртібін бұзғаным үшін ендеше тағы бір рет бұза салайық жарай ма жарайды жарайды кеттік құралай екеуміз келіскен сияқты едік қой дәрігер кешіріңіз мәселе мынада мәселе мынада құралай сіз өз денсаулығыңызды бағаламайсыз егер де сізге бәрібір болса мына мені де артық жұмыстан босатыңыз келістік пе дәрігер сіз кімсіз мен бұл кісі менің әкем данияр әлімханұлы әркімге қуану керек деп өзіңіз айтып едіңіз ғой бүгін мен үшін дәл сондай күн осы орталыққа келгелі бері өзімді алғаш рет бақытты сезініп тұрмын әкемді де таптым атам болса үйде күтіп отыр ғұмырымның аз қалғанын білем. сондықтан қалған күндерімді бақытты сезінуіме рұқсат етіңізші өтінемін маған керек сол ғана жақсы абай болыңыз сенің мәселеңді реттеуге келдік дайынсың ба дайынмын өзіміздің адам сен не істеп жүрсің мен де барам. бармай ақ қой сен еш қатысың жоқ данияр былыққа бірге батқан екенбіз бірге көреміз жақсы жігіттер кеттік держишь. әке данияр телефон көтермей жатыр ол бізді алып кетем деп еді Бірдеңе ұшырап қалдым екен Дамерге қарай тұрасыз ба жарайды қызым жарайды балам мен қаз келем жарай ма сау бол жолда байқап жүрші жақсы соңынан ер арттағылар кімдер біздің қызметкерлер рұқсатыңыз бар ма өзіңіз кеш жарық мырзалар мәселені шешу үшін ұсынысымызды уақытылы қабылдапсыздар алдымен біздің адамды көрсет аман екеніне көз жеткізейік әрине көріңіздер материалдық шығынымыздың өтеуін әкелген шығарсыздар бізде басқа ұсыныс бар қандай бізге біздің адамды қайтарасыңдар а біз бұл оқиғаны біржолата ұмытамыз жүз елу мың долларды ұмыт деп тұрсыз ғой маған солай ма бұл заңсыз қойма ғой ал егерде де құқық қорғау орындарын тартатын болсам бизнесіңіз тоқтап қалады әйел адамды қорқытуға ұялмайсыз ба бұл жағдайда еркек не әйеліне бәрібір өкінішке орай сіздермен келісе алмайтын шығармыз әсел ханым мүмкін бір Stop! тұрсын көмектесем деп едіңіз ғой уәдеңізде тұрыңыз жоспар бойынша іске кіріс қан көп кетіп жатыр шыда орталық қайда надя роза болмайды неге маликаға бас жарайды жарайды әуелі қанаға солай бас бас бас тұтқанды көтер данияр екі алпыс алты шығып барамыз иә дайынмын мен де сені сағындым қазір тұра тұршы кейін хабарласамын не болды жатқа жатқа қане давай. жолдас не болды мұнда қолын тарт қолын тарт деймін кейін түсіндіремін қане әкел әкел қалай студент ота жасауға дайынсың ба дайынмын әне қолымнан келген бәрін істе мен ұзақ өмір сүремін ғой иә әрине уайымдама ә, менің тойымда Bora, tá tomando. Yeah, yeah, yeah. Windama. Here. No! No! No! no. Liebe Tida. Ah! Tida. Ah! берші берші спиртті берші сюда сюда сюда сюда кес рахмет рахмет саған сезде жаңасын бер жаңасын бір өлім бейбіт бесінші қанша осында болсын ма? мұнда не болғанын түсіндіріп айтыңыздаршы кейінірек марика бәрі дұрыс болғанша осында болсын сосын басқа жаққа алып кетеміз түсінікті ме кезекшілікті қайтемін оны уайымдама өзім сөйлесемін жарайды ең бастысы бәрі дұрыс болды бейбіт данияр қоймаға қатысты мәселені бізге қалдыр өзіміз шешеміз рахмет жарайсың студент бір сынақтан өттім. елегеніңізге рахмет үш төрт күнде үйіңде болып, орталыққа көрінбей қой басы кей қай жерге апарып тастаймын орталыққа отбасымды алып кетуім керек өтінемін тұтқаңды алшы 띠스 지금들 띠스 죽으러 죽으러 Kamı soğuktur. абайлаңыздар тез тез тез тез тез алтыншаш диспетчер байланыста екі алпыс алты дәрігер өтешевқа хабарлаңыз жол апатына түскен оның әйелі Алло? Иә? Қалайша? Иә, э, қазір барам. Тайыр. орталыққа барайық. Тезірек. Не болған? А? Ашық тасмен жарақаты, денесінде соғылған ісінген жерлері бар. Ішкі ағзасы аман сияқты. Ага, не. тұрыңыз келдіріңіз саманыз. Я, я. Біледі кім жылаған